Добрий день. І так перед вами моя штучна культура, яку вирощую е, вже більше року. Вона перейшла сезон зимовки. Е, я її ще не підживлював штучно. Все, що вони отримала, це культура, це те, що падає з дерев. Вони дерева квітнули і тому живлення було достатньо. Тепер я його буду очищати. Ця культура називається гоніум, живий планктон. Як бачите, доволі доволі така культура щільна, тому її мені треба почистити після зимовки. І давати штучне живлення, нарощувати її. Е, вона клітини цієї популяції тримають, е, складаються з 4, 8, 16, 32 двох клітин окремих, е, які з'єднані, у є жгутики, вони рухаються дуже рухливі. У мене є <clears throat> відео, де я в мікроскоп показував, як це відбувається. Я дав ссылку, посилання. Е, як бачите, вона культура стійка, не е, втрачає свої властивості е, іншими видами водоростей не заміщається і не втрачає свої властивості вида не витісняють, що дуже важливо. І штучно розмножують. Я буду показувати, як я її буду нарощувати. Наразі я її буду очищати від всіх цих залишків після зими. Вже давно пора. и наращивать культуру. Тому э, цей вид, цей вид штама, що я нарощую, може вирощувати будь-хто. Як бачите, вона стійка, живий планктон. Дуже легко вирощується, без всяких заморочок якщо його не травить ні хімією, нічим, він буде жити. Ну а для чого живий планктон, я думаю, всі знають. Він пройшов зимовку і бачите, те, що падало, тут і листя падає, і дерева квітнуть. Він живий. Я дивився в мікроскоп гарно почувають. Звичайно, тут є симбіоз невеликий, завдяки чому і тримається популяція. Популяція гоніума. Водорості називається гоніум. Я по морфологічним признакам його так визначив. Чисто по зовнішності. Все в мікроскоп дуже добре видно. Дуже добре буде підходити, я думаю, для вирощування риби. Утворює кисень, Це дуже важливо. І при збільшенні е, температури води, повітря, е, що головне, збільшується інтенсивність виділення оксигену.